señor Tomé, e tamén as deputadas que acompañan, que creo que son parte importante desa equipa económica que elaborará eses orzamentos. Eh, non debería ser, en realidade, noticia a normalidade institucional, pero tamén aquí quería resaltar que sempre que estamos a falar de, de turbulencias políticas esquecemos que responden a unha inestabilidade social que non vai pasar nos vindeiros anos. Entón, un, gustaríanos sempre pois poñer ese contexto. A realidade da cidadanía é moi precaria Cantabria e da provincia de Lugo tamén. Ben, o primeiro que queremos decir é que a nosa posición é ben clara a favor dun cambio administrativo no país que pois acabe pois disgregando as competencias e fondos das deputacións tanto pois na administración local máis próxima á cidadanía como na Xunta e avanzar na comarcalización, pero na menta isto non se produza, pois nos valoramos positivamente esa idea do plan único, bueno, esa idea, ese proxecto en marcha e que vai continuar porque durante demasiado tempo as deputacións distribuíron partidariamente os fondos eh, aos municipios da provincia, particularmente a de Lugo, pero tamén cunha particularidade que sendo as deputacións teóricamente para apoiar precisamente os municipios máis pequenos, en moitos anos o orzamento da deputación durante moitos anos pois priorizou os municipios meirandes no, digamos, eh, en posto en, en porcentaxe. Os problemas da provincia en relación ás funcións que pode atender a institución provincial, aínda entendendo e compartindo que gran parte son responsabilidade e competencia da Xunta, pois o primeiro e fundamental é ese despoboamento, pero que relacionamos profundamente co desemprego ou ca precariedade do emprego e coa falta de servizos. Aí concordamos en que é unha competencia esencialmente da Xunta. Nese sentido, pois sumámonos a esa petición, como xa nos temos realizado, de que as novas ambulancias de soporte vital avanzado tanto da Mariña como de, do sur de Lugo conten con dous técnicos de emerxencias sanitarias en lugar de somente un e rematar pois con esa discriminación para a provincia de Lugo a respecto de outras zonas. Pero tamén cremos que estaba aquí, eh, penso a alcaldesa de Trabada, non cremos que é necesario un pacto galego para que os eh, mm, servizos que pechan no rural non se fagan cos mesmos criterios nuns municipios que noutros, porque é evidente que hai lugares que precisan unha discriminación positiva para poder manter esa poboación. Nese sentido, pois nos temolo claro, non precisamos fomentar a natalidade, senón a calidade do emprego e o mantemento de servizos. Logo, outro reto é esa gran extensa rede <laughs> viaria provincial. E nese sentido, nos pensamos que no que respecta estritamente a limpeza dos viais no verán durante estes tres, catro últimos anos, pois houbo moito que mellorar, foi francamente mellorable, houbo moita tardanza na ocupación de, de, desas de bueno, deses desbroces, desa limpeza que ocasionaron múltiples problemas de, de visibilidade e de perigosidade vial. Logo outro reto, pero é que por definición é moi difícil dado o carácter das deputacións, é mellorar a participación da cidadanía e outro máis que nos sempre apuntamos é ese necesario diálogo e cooperación conxunta e concellos que foi unha das liñas do seu discurso neste sentido precisaríase máis axilidade e eficacia nese servizo de cooperación e asistencia aos concellos hai atrasos na, na recadación E, en canto a cooperación é esencial no eido dos servizos sociais. Nos absolutamente concordamos coa proposta, de feito íamos xa facer, de propoñer á Xunta que asumise a xestión eh, das das residencias, desas infraestructuras eh, sociais, dese servizo social que competencia da Xunta. Entendemos que os proxectos de residencias se fixeron porque hai unha carencia nese sentido do goberno galego en, en dotación de prazas públicas, pero era irreal pensar que a Deputación podía manter ese servizo, que sí, pois cremos que hai que aclarar, eh, eh, vostede dixo xa na intervención, tanto pois a continuidade dos proxectos iniciados como deses aínda en, en proceso. Eh, pero, en fin, que nos concordamos absolutamente que é necesario neste sentido, a través dun diálogo, dunha cooperación institucional, que seña xunta quen asuma esas competencias, porque ademais en Lugo temos unha particularidade que se dá precisamente por esa falta de prazas no noso país, que hai determinadas residencias, poño por caso a unha das de Monforte, que son, pois digamos, como eh, lugares onde ven xente por a vía de emerxencia social de outras zonas do país. Hai moita xente no, no país que ten que ir a unha residencia moi lonxe da súa familia. Isto é unha realidade dramática. E Monforte pois é un exemplo diso. Logo tamén a cuestión do, do servizo de axuda no fogar de libre concurrencia, neces, eh, esa sentenza que hai de 2016 a que vostede xa se referiu de que a Xunta suma tamén esa competencia. Logo, en canto a retos para, o, para a Deputación, para, tanto para para este, do, este 2020 como para este mandato. Nos consideramos que Lugo ten unha riqueza e ao mesmo tempo un reto nas súas zonas de montaña. Non Temos unha riqueza tanto a nivel medioambiental como cultural, pero que precisa un reforzo positivo precisamente para que estas persoas que viven ali, que teñen grandes déficits de recursos sociosanitarios, pois estou pensando no Coureles, a falta de médicos, ou en Navia de Suarna, pois que ten que haber un proceso liderado pode ser pola Deputación, pola cidadanía desas comarcas e pola Xunta que, que teñen que poñerse de acordo en eh, potenciar estas zonas. Son esenciais, ademais, a nivel, digamos, global, son esenciais para conservar o hábitat, non? E, e pensamos que Lugo pois ten un reto neste neste sentido. Tamén outra cuestión é o tema dos refuxios de animais e os animais abandonados. Nos cremos que hai que tender a un modelo de refuxios comarcalizados no que teñan participación as asociacións que están xa na provincia cumprindo, digamos, esta, esta función denunciando a falta de Mm, bueno, a falta de desenvolvemento da lei neste sentido por parte de concellos e cremos que a Deputación debería apostar por modelos máis comarcalizados de xestión de refuxos de animais fronte a macromodelos digamos que son, non son un exemplo de, de trato. Logo, pois, seguindo coa participación, hai que afondar nese apoio pois aos clubes deportivos, ao teatro, ás bandas de música, respetando a autonomía das asociacións, e nos propoñemos pois que haxa eh, algunha vez, algún ano ten habido estas, estes encontros comarcalizados con asociacións para, para colaborar con elas e para propoñer ideas. Eh, por suposto, turismo é un eixo <laughs> esencial, pero aquí nós tamén queremos ligalo á necesidade de aposta pola cultura e polas eh, tradicións. En este sentido, consideramos que a Diputación pode ter un papel máis activo, por exemplo, en algo moi concreto que é o apoio á artesanía a través do Centraz, podería apostar aínda máis pola recuperación de oficios tradicionais dende ferreiros, oleiras. Eh, nos propuxemos un proxecto que había Gandía de hai anos de recuperar unha barreira tradicional para a olería de Gundivós, precisamente pode isto ademais ser un, un motivo de, de xeración de, de emprego de calidade. Nos cremos que a Deputación pode impulsar un diálogo co, cos artesáns e artesás que hai na provincia, cremos que sería moi frutífero. Hai esa demanda aí de, de buscar que máis pode facer a Deputación para apoiar a, a estes oficios tradicionais. E logo, pois tamén, por suposto, máis recursos para a recuperación e estudio do patrimonio inmaterial. Nos, cando se anunciou aquel proxecto de tirolina, que creo que eran 600.000 euros entre as deputacións de Lugo e Ourense para un proxecto que non coñecemos, pero que finalmente foi desbotado, entendemos directamente por patrimonio, propuxemos que estes fondos se poderían reorientar a un eh, proceso de recuperación do patrimonio inmaterial que xeraría empregos a través de colaboración coa universidade, persoas que se adicasen pois en cada comarca a facer plans de recuperación do patrimonio eh, oral, tamén desas festas tradicionais que temos na provincia, algunhas delas pois de interese turístico, e cremos que sería pois un bo, unha boa base para un turismo de calidade e sostible, nos aí na candidatura da Ribeira Sacra Patrimonio da Humanidade sempre pedimos non quedarse na pantalla, non e ir ao fondo. Hai monumentos que se están estragando e hai un gran patrimonio inmaterial que se está perdendo. Cremos que a Deputación podería ser esencial para iso, para ter pois eh, unha serie de, de persoas con contratos estables que a través da colaboración coa universidade pois fixesen unha gran labor de estudo e de recuperación do patrimonio inmaterial. Non serían tantos fondos, se vemos que para outros Señora Vázquez, un minuto. Pois si sí, o sabería. en canto pois ao sector primario, nos esencial a colaboración coa universidade, tamén a, visibiliza a visibilización de proxectos innovadores que está vendo por toda a provincia e sostibles E eh, pois non só focalizar no sector lácteo, tamén na horta, que é algo esencial para o sur, ou a recuperación dos prados de rega na montaña, E logo pois tamén mm, pois eh, continuar ou impulsar aínda máis a necesidade de pensar sobre a economía das comarcas da provincia, introducir esa visión comarcal, eh, ver pois que estudo mm, con estudos que infraestructuras básicas necesitamos potenciar. Aí pois témolo claro, non o ferrocarril eh, tanto <laughs> en Monforte como Febe na Mariña é un elemento esencial. E finalmente pois un apunte máis Mm, en canto á rede viaria provincial, hai mm, estradas onde hai un absoluto caos de titularidade mm, por tramos, non? E cremos que Diputación Xunta se deberían poñer eh, eh, man a man para racionalizar un pouco a titularidade de estradas en determinados tramos. Por exemplo, na montaña a veces pois é un galimatías, pois nada máis eh, eh, bueno, benvido a este Parlamento <laughs> de novo. Grazas, señora Vázquez Verao. Bloque Nacionalista Galego, señora Presas Bergantiños, dez minutos. Grazas, Presidenta. Bo día a todas e a todos, posto que me veño de incorporar a esta comisión e darlle a benvida tamén ao señor Presidente da Deputación de Lugo. Ben, eh, eu quería comentar primeiro unha cuestión un pouco de, de contexto.